қаншалық алсақ болады да бұл неге бұл бөлді бұл бөлді дедім бұл бөлді чоңыз телефоныңыз қандай чоңыз телефоныңыз чоңыз шашпаңыз телефоныңыз қандай телефоным нокия жоқ неме номеріңіз номеріңіз қандай чоңыз номерім корпоратив цифралары цифралары қандай цифраларым арабша қалдыңыз жақсы қанша албайлы жоқ жігіт танышпай айтшы қаяқта келатасыз жұмыстан келдім а жұмыстан ба қаншаға чайын іштейсіз жұмыс бүткенге чейін істеймін. а жұмыстан кейін не қыласыз жұмыстан кейін жұмыстан кейін үй сағат жон кыз таанышып алсак болобу эмне <laughs> таанышкыңыз келип атабы аябай таанышкым келип атат чынбы чыпчын эркекче эркекче таанышкым келип атат качып кетпейсизби эмне качмак элем байке ана беш миң сом берип турбайсызбы срочно керек болот да саламатсыз ба жоңыз саламатчы эс ала отурасызбы ооба аябай сулуу кыз экенсиз рахмат а эмне иш кыласыз мен медикмин о медиксизби ооба Сіз іштеген палатада бір жума эс алып дарыланып өз колуңуздан укол алып айыгып чыксам экен сизби ооба кыялданганыңыз жакшы байке бирок болбой калат го эмнеге мен мен роддомда иштейм акушеркамын эгерде ойлонуп келем десеңиз анда жакшылап ойлоп көрүңүз жок саусы кетті кетти эмне ач қолдың ба ооба жүр анда кайра өтөбүз коеюнбу мен сени чайнап чайнап туруп жутуп салайынбы жок мен жеп салам сени жутуп салам чайнап чайнап мен жеп салам сени байке ичкениңде бир нерсе заказ кылгылачы Thank you. қақтырды іліп жүресің сен тетақтан бір іздеп өтпай ма не болды Ей, сен қақты жүресің ба сен тетақтан бір іздеп өтпай ма мен тиги атаңан аран қачып құтылбадым ба Неге? неге дейді да мен тиги балта көтеріп алып қолап жүрсе анан қачасың ба? ой ошол Нұрбек, сені кубалап саға жетпей алған турбайбы ооба анан кен атама сен жабып сен эмнеге ой ошо атам деген білесің ғой, чурк спортмастерді. спорт анан сен жақтырсын, сен мен таанышам чықырып кел не болды неге күліп отырсың не күліп отырсың айтшы не болды айтшы айта алмаймын айтшы айтып берші не болды неге күліп отырсың неге шақырдың мені тыншылық қой апам деген экөөсүн үйленгөнүбүзгө каршы болуп иә апам экөөсүн үйленгөнүбүзгө каршы болуп атышат дейм каршы болуп атат әйгерім мен моншаға ушунча ыйлайсың мен анын эмнеси бар экен мен башка деле кыз тауып аламын анын эмнеси бар экен эчтеке эмес эмне саламатсызбы чоңуз саламатчылык чоңыз мен сизди билем э? кимди күтүп атканыңызды <laughs> да каяктан билесиз сиз деген боз ат минген ханзаданы күтіп отырсыз туурабы ооба ал каяктан билип койдуңуз ошо билген үчүн мына мен келбедім да мынакей мына турбаймынбы алдыңызда вот ат келиптир атты көрүп атам ханзада ғана ошондо мен мен ат болуп калып атамбы жұмысымда мен да айла қояйынсызшы мен деген айғыр деп қояды айғыр айғыр ладно жаңыз өткізіңіз әйгерім сен үшін барына даярмын қалайсың ба мына асманды алып беремін саған қаласаң мына айды алып беремін күнді алып беремін ушул шамалдар бүт бардығы сенікі қалайсың ба ар бер түшкен жамғырлар сенікі ушул жалбырақтарды алып беремін қаласаң ей жалбырак салбырақтарды не қыласың ақшаң бар ғой машина алып бере аласың ба машина элеби ооба жуучу машина болобу кир жугучу машинаңдычы өзүң айдай бер макул болот э, қашан алып берем қашан әйгерім неге дайым ушинтип кечиге бересиң эле мына билесиң го нурбек эми сулуу кыздар дайыма ушинтип кечигип жүрүшөт да жок билем аны билем бирок сен эмнеге кечиге бересиң билбейм да түшүнбөйм да эме сулуу байкап турмунбу